Ciao amigos de Fisi Más da Paulo. Para el giorno de hoy, un nuevo entrenamiento Para el giorno de hoy vamos a entrenar el gambe con le bracha Cuando digo le bracha estamos hablando del bicipiti y la espalda o, sea, la parte superior. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de un paio de manubri. Como puedes guardar mi manubrio mío pesa 7 kg, en total son 14 kg, pero tú puedes utilizar eh, un manubri de 2 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg, dependiendo de tu capacidad física. Para el giorno de hoy vamos a hacer 5 ejercicios, 5 ejercicios. Nuestro método Tabata. Me piace tanto porque veo tanto, eh, tantísimos resultados. Siempre, si tú sois constante, al menos me repite estos ejercicios de de 2 a 3 vueltas a semana y e constante al menos por 2-3 meses guarda, te ahí en forma, siempre y cuando tú le ayungas una sana y correcta alimentación beber tanta agua, dormir abasar el azúcar, eh, aunque aunque licores importante es que tú seas una persona, como he dicho prima, constante constante constante y vas a ver grandes resultados Para el giorno de hoy vamos a, vamos a hacer, como dicho prima, 5 ejercicios. Vamos a utilizar nuestro método Tabata. Vamos a hacer 40 segundos de, de con 20 segundos de recupero. Será una eh, intensidad media, media, media, media. Lo faccio yo cuatro volte. Tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer los 5 ejercicios Dopo los 5 ejercicios puedes hacer una pausa de un minuto. Tutto depende de tu capacidad física Pero yo lo voy a hacer todo de fila. Ta, ta, ta, ta, 5, dopo continua el segundo round fino a hacer 4 round. Ok, vamos a iniciar con un poquito de de movilidad, vamos a enviarle esta información a nuestro cuerpo, que vamos a hacer actividad física, si no nos fachamos mal eh. entramos un poquito en, un po' eh, en, calor, en calor, en calor en nuestro cuerpo, en eh, nuestro, nuestro batito cardíaco sale un poquito, vamos a movernos, a movernos en el posto, ta, ta, ta, ta, muevo el pie, aproximadamente va como, va como como 30 grados, pero no hizo unos problema, no se hizo unos problema, Sopra y me hay una nube que me está tapando pero va bien, me fa un piacere porque así me se diventa più fresco. si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete, láchame tu comentario Pablo, los ejercicios no me sirven. O Pablo, no lo estoy haciendo, si no ni ningún resultado risultato. Ok, muevo, muevo, muevo, muevo, muevo un poquito de skipping en punta de piedi así aumentamos el batito cardiaco ta ta ta entramos un poquito activo ta ta ta ok perfecto y un calcio un calcio un calcio vamos allí a portar el cómico dietro cambio ta ta ta me piego ta ta nuestra prima serie la voy a hacer piano piano despliego el ejercicio, uno a uno, y dopo el segundo, el tercero y el cuarto, pa, pa, pa, pa, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ok, talones, talones dietro, cambio. Ok, vamos a hacer 30 eh, jumping ya e iniciamos nuestros ejercicios, ejercicios hoy, gamba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Prima di iniziare che non manchi la idratazione, più in questo periodo che c'è così, che c'è tanto caldo, caldo. Ah! Oiga, <laughs> io pensavo che yo pensaba que esto era es gaseosa, pero va bene, qualcuna volta va bene, va bien. <laughs> Ok, ok. No dimentiquemos de manjar mangiare qualcosa prima de la actividad física Ok? Eh, ya he impostado mi, mi, timer vamos a iniciar a iniciar nuestro entrenamiento si son 5 ejercicios 5 ejercicios como dicho prima 40 segundos con 20 segundos de recupero. tú lo puedes modificar a casa, puedes hacer 30, 15 o puedes hacer un minuto. todo lo que voy aproximadamente esto dura 19 minutos con 45 segundos, Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer meso burpees y fachamos un, un po' de 3, 2, 1, el primero es piano piano. Ok, nuestro primo, nuestro primo, nuestro primo. Posiciones. Dirito. Piego. Avanti. Dietro. Echendo Ta. Avanti. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Piano piano. Son 40 segundos. Lo importante es alenarte en los 40 segundos, no fermarte más. Ok, ta, continua, ta, ta. Ok, nuestro primo ejercicio, nuestro segundo ejercicio. Vamos a hacer a fondi, a fondi dietro, a fondi dietro. a fondo y dietro, va. Ta. Importante que el ginocchio no supere la punta del pie Dietro, dietro, piano, piano, yendo. Ta. Nuestra próxima serie lo facciamo con paso avanti. Lento. Ta. Lento. Sí importante farlo bien pues Esto no es de velocidad Esto es de concentración ok nuestro próximo vamos a hacer este peso muerto, salgo su Todo este esfuerzo vendrá pagando Vamos a abrir a la tercera misura de espalda. Esquina derecha, guarda, esquina derecha Salgo. Ta. E Nuevamente, guarda. Ta. Tre. Ta. Ta. Tre. Se va. Ta. Tre. Ta. Cuando salgo, Contraigo el glúteo. Ok. Perfecto. Perfecto. Adesso. Próximo. Vamos a fare bicipiti e dopo scendo. Lo faccio de lato, dopo lo faccio de fronte. Bicipiti ta, e ta, ta, importante que el ginocchio no supere la punta del pie, schiena diritta tra Cuando salgo contraigo l'addome ta, e scendo 6 nuevamente, ta. Ah, respira, respira, respira. Ah. Sí. Nuestro próximo ejercicio siempre, a las tres a mi sube espalda. Vamos a scendere con una sentadilla o squat, ¿eh? salgo y súbito hacemos movimiento de brazos. Esciendo, guarda Esciendo Ta, su sa su su su respira respira two. Va. Su. Ha sonado la alarma. Ha sonado. Ha sonado. ¿Cuál sigue? Iniciamos nuevamente De capo. Piegamente. piegamenti piegamenti dai se sente el lavoro no? de braccia ah. dietro si va uh. vamos vamos vamos intensidad media. Vamos, vamos. Sí, sí puedo. Ok. Vamos a parar fondo avante sfondi avanti diritto va avanti ta. e scendo ta. Ta. Ta. blocco e scendo lentamente lentamente importante farlo bene cambio Estamos, <laughs> yo estoy laborando con 14 chiquili lásame tu comento lásame tu comento andiamo con peso morto o destaque Queda derecha salva. Uno. Da. Ok. Sí va. Ok. Sí va. Ok. No dimentiquemos de de hacer ejercicio cardio que es fundamental para pues, de de più sigue y me siedo squat o sentadilla Oye, de los 20 segundos pasan veloz ok se va Ta escendo eh? e Ta. Desciendo va Ta. Desciendo Nuevamente nuovamente Ta. Desciendo va Ta. Creciendo. Se va. Está... Creciendo. Ya el ejercicio es para. Ok. Se va me siento. Ta, ta, su, ta, ta, su, ta, ta. Dopo di questo andiamo a una estrategia seria es donde conta el ejercicio. Ah. Ok, perfecto. Vamos a iniciar nuestra tercera serie. Tercera serie. Pues es la que conta. La tercera serie es la que conta. go, go, go, go. Piegamente, piegamente. Ta, ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. ta. Dios. Llamo a fondo dietro. A fondo y dietro. Mi riposo. Tú no compites conmigo. Tú compites con tus estero A fondo dietro. A esa les guardo. Está aquí, está aquí, está aquí. se uh. siente, ¿no? Está media, media. entrega glúten. chipiti, Bichipiti. Bichipiti me siedo. Ay, ay, ay. Ottimo laboro ottimo laboro Ah! labor, óptimo. Uh, respira, respira, respira. Escendo. Espalhe. yendo pan. Fuerza, fuerza, fuerza. Te la pasas Ok, raga. Ok, muchacho, Ok. Último round. último round. Se diventa historia con este entrenamiento. Córdoba. Quello lì, quello lì storia già. Quello lì storia. User a fondi avanti. arriba que lleno puedes guardar que el ginocchio mío más es postavante sí sí Sí, se la falla. Otro ejercicio que ya fue parte de la historia. Está aquí, está aquí. Ah. Ah. Esto no es genética, pastillas, pólveras extrañas. Pues esto es un duro laboro. Abinato una sana y correcta alimentación ¿eh? se ve de grandes resultados. Otro ejercicio que ya es historia. Andiamo con bicipiti. Bicipiti, bicipiti, squash bicipiti, bicipiti, bicipiti. vamo vamo vamo Non se mola mai. Solamente due esercizi. Due, due, due. Ta. E scendo. vamo vamo vamo vamos, vamos. Sì, si può, si può. Ah. Soy fuerte, soy fuerte. nessuno te regala niente tutto este esfuerzo vendrá pagado. ah, ta. ok sí. costanza Perseverancia. Dediciones. ok Picipiti. ok un ejercicio que fa parte de la historia. ok manca El último. El último. El último. El último. Mira, llamo nuestro objetivo. Gambe con espalda. Siempre. Con un par de dumbbell. Último. y echando, echando, echando. Ah. Su. Echando. Piego ligeramente el ginocchio. Su. Tá. Descendo. Tá. Tá. Su. Ah. Vamos, vamos, vamos. Tá. Su. Sí, sí. Su. Vamos, vamos. Ah. Ah. Ah. Ah. un Abbiamo fatto un tú lo Se tu del inicio a la fine, vas a ver eh, grandes resultados. Questo no se acquista al supermercado, esto se acquista con lavoro, intensidad, disciplina, constanza dedizione. Mille, mille, mille, mille, mille, mil. Gracias a todas las personas que son allenate con questo allenamento. Fisi gambe y espalda con manubri. Te aspetto para la próxima lezione. No dimenticarte de fare stretching. De cuore, Pablo.